11 października, niedziela. Zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy co dzisiaj ciekawego może znajdziemy. Tu mamy dzisiaj, dzisiaj ciekawego. Dzisiaj, dzisiaj ciekawego. O. Tutaj mamy stare dyskietki do Amigi. Jakieś gry. O. Amiga, większość Amiga. To jest fajna wszystko kręcę. jest to piłka rzeków, jakaś gra. jest bramka, piłka. Proszę zobaczyć, udało mi się dzisiaj go rozłożyć. Jak wygląda rzeczywistość ten wózek? Jest to naprawdę bardzo coś, coś, coś fajnego. Zobaczcie. jeszcze na to. Otwieramy pojemnik. Co my tu mamy? Samo wykorzystanie sterowne jest do porządku. Tak to wygląda. Ekstra.